Yeah. Yeah, yeah, Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda kanan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge